おいいるかおおなんだ桐生さんあんたまだ生きてたのおおいおいべっぴんさんだけどあんたこんなと こに女連れかよ悪いが他に行くとこがねまた少しの間かくまってくれしょうがねえなあの本当にむさ苦しいところですが特に匂いとか大丈夫ですすみません いや謝ることはないけどさなあ桐生さんやっぱりこんなとこに若い子を置いとくってのはちょっとな分かってる私の兄が迎えに来るまでお願いしますお兄さんああただ電話しても繋がらねえんだだから俺が直接そいつのところに行ってくる それまでの間彼女を頼むお兄さんってどこにいるんだよアジア街にいるはずだなんだカムロ町の中か何日も預からなきゃいけないのかと思ったでもアジア街ならこの子を連れて一緒に行けばいいじゃない堂島組に狙われてる今は俺じゃなくて彼女の方がだ 安全か分からないうちはアジア外にも連れていけねえ東島組に狙われてるってこの子がなんであんたは知らねえ方がいいそっかまああんたにはホームレス狩りから助けられた義理もある分かったよ引き受けた 对 してくださいもうしませんいらっしゃい。 ありがとう しゃいませさて行くか もしもしもしもしそうだな優しそうだな優しいだけじゃないよどんな体つきなのかしらドキドキさせて がっちりだな楽しねあれは聞こうかどんな体型をしているんだ <laughs> 体が気になるのそうだなスタイルには気を使ってる方かな ったことを恋愛できるもう少しよお前とならできそうだみんなに言ってるんでしょそうだな可愛い声してるな <laughs> ありがとう 彼女からどう呼ばれたいもっとあなたのこと教えて楽しい出会いにしましょうあだ名あだ名甘えん坊なのね聞いてもいいのかどんな顔をしているんだどんな顔が好きなのかしら 最近よくテレビに出てるアイドルに似てるって言われるかな小悪魔犬っていうの <laughs> あなたを食べちゃおうかなどうなんだ 奥が深いなまだ終わらねえもしもしそうだなもらったな何それ 俺としたことだどんな体してるのずっと聞いてたい声だな俺としたことがもう残念なんだとまだ終わらねえもしもし。くそ。 やってやるぜ。もしもし。もしもし。そうだ。どうなんだ知らない。ちきしゃ ってるの俺としたことがもう残念奥が深いなまだ終わらねえもしもし 做的。 らっしゃいませありがとうございました 笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なの ダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ 飛龍さんだな立花に会いに来た電話が通じねえんだ分かってる止めに来たわけじゃないあんたを迎えに行くよう陳さんから言われた陳さんここの顔役かああついてきな橘は無事なのか 来ればわかるよ立花前に比べて体が弱ってるね2日くらい一時的に容体が悪くなったんだけど さっき目を覚ましてやっと落ち着いたとこだ連絡取れなくてすみませんでした桐生さんもう大丈夫ですそれじゃごゆっくり立花牧村誠はカムロ町に来てる西公園のホームレスにかくまってもらってんだ 彼女は兄貴が迎えに来るのを待っている小田さんから聞いたんですね彼女が私の妹だと。 お詫びしますあなたには全て片付いてから打ち明けるつもりでした大田さんにもそう言っといたんですが立花はい小田は 誠を殺そうとしたどういうことですかそれで大阪を出たきり織田とは連絡が取れていないおそらく織田さんは もう生きてはいないでしょうカムナ全ては私のせいです10年前私は己の運命と戦わずただ逃げましたそのせいで母と妹は人生を狂わされたんです さんを巻き込んで立花日本人の血を引く私は中国でリーベンクイツと呼ばれていましたその表現は日本人への憎しみが込められたものです私は周囲の人々に常に怯えやがて中国から逃げ出したんです 中国で日本人と蔑まれた私は今度は日本で中国人と呼ばれました蒼天堀に来てからは生きることそして自分の身を守ることに必死でした一度黒の世界に足を踏み入れた者は周りを喰らいのし上がり続けることでしか を振り返る気も失せたそんな頃でした母と妹が日本このカムロ町にいると知ったのは私は彼女たちを探すため蒼天堀を出ると持てる力を使ってカムロ町に情報の根を張りました探してどうするつもりかは決めていませんでしたただ私が中国を去った後 のせいで彼女たちがどんな目にあったか知らずにはいられなかったんですでも分かったのは一足違いで妹が神室町から姿を消していたこと母も祖父もすでに亡くなっていたという事実でしたそれともう一つ妹に 相続権のあるたった一坪の土地がやがて神室町再開発計画にとって致命的な障害になり得るということですそれが空の一坪ええ堂島組は再開発計画をめぐって莫大な金を地上げにつぎ込んでいました 島組に戻ってくるしかし殻の一粒が原因となり彼らの計画が行き詰まることが分かれば妹はヤクザたちの争奪戦に巻き込まれる、はあ、今その通りのことが起きているだから私はそのことに気づいた時点で堂島組の若頭だった風間さんに交渉を申し入れたんです 安さんを交渉相手に選んだのはなんでだ風間さんが堂島宗平に今以上の力を持たれることを恐れていたからです何堂島宗平の力はすでに自分の器の許容範囲を大きく超えていました小物が大きすぎる力を持った時の暴走を風間さんは恐れました 小島宗平が殻の一つを手にすればそれを手に入れ東上界本家若頭に座につくでしょうそしてゆくゆくは東上界の三代目ですそうなればもはや風間さんの手に負えなくなる風間さんは私の持つ神室町の情報網をもとに不動産会社を作るよう言いました 島組よりも早く殻の一粒を手にして妹を守れるようにそしてそれをできるだけの力を手にするようにとそれじゃ立花不動産はおやっさんの指示で作ったか立花不動産の誕生そして までの出来事は全て 族を捨てた私を恨んでいるかもしれません数日前セルさんから妹は目が見えないと知らされた時私は兄と名乗らない方がいいと思いました今はそう思っていないってことかええあなたが私に せてくれた牧村誠という女性はやはり私が記憶する妹でした彼女が蒼天堀にいた理由も私を探すためだったずっとこんな私を してくれていたんです立花桐生さん私は妹にシャオチに会いたいです今の私はそのためだけに生きながらえていますもう二度と逃げたくありませんもうすぐ会える 彼女はあんたを恨んでなんかいねえだが今もあんたの助けが必要だ <laughs> どうしまくみだ奴ら立花さんを出せと言ってるここにいるのがバレたんだなんだとなんでこんな時に立てるか立花はい いたぞ立花だお前らの狙いは立花なんか <laughs> てめえもいたのかキルいい加減死んどけ アジア界にいることはできませんね桐生さん西公園に急ぎましょう誠のところへか堂島組が空の一粒を狙う限り妹はどこにいても危険ですそれより早く土地を手放す手続きを取らせた方がどうした誰かに見られています何 桐生さん 陸のマフィアにいた頃見たことが私が知る限り最強の殺し屋名前はラオグエラオグエからの一つもの殺しは一見荒い仕事に見えて警察の目を 疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事ですラオグエイならそれができますなんだと彼ほどの殺し屋が堂島組とつながってるとするとあなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょうリー李华少佐给我出来我收到的命令 并没有要求はサリンなんて言ってる奴の狙いは私を生け捕ることですキリさん今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできませんですが 逃げられます妹頼みます立花よせ只要你不乱动 我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。 立花さんが堂島組に連れ去られたから3時間というところだ今アジア外の人間に行方を探らせている渋沢という堂島組の幹部がここで立花さんが投石を受けていたことを知っていた織田が情報を漏らしていたらしい 渋沢は今まで橘のことを泳がせていたってことか小田は渋沢の犬だった橘さんに牧村誠を探させて横取りするつもりだったのだろう私が渋沢という男ならそうせくそそれより橘の居所は本当にわかるのか 約束はできんが手は尽くしている私はあの子を後継者にとさえ考えていた本心から助けてやりたいと思っているところであなたは知っているかな空の一粒は 立花さんと牧村誠の祖父牧村源三という男が持っていた土地の一部だった、うん、彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしいだが記録によれば一度に4人の買い手と交渉してわざわざ土地をバラバラに分割して売っているおそらく 意図的に一粒だけ自分の手元に残るようにするためだろうどういうことだこの時牧村源三には中国で生き別れた娘がいた橘さんの母親にあたる人だ牧村は彼女がもし自分を日本まで探しに来た時 そのたった一坪の土地が再会の目印になると思ったんじゃないだろうかこれは私の想像に過ぎんがね皮肉なものだこう思う親の気持ちが今ヤクザの争奪戦に巻き込まれて橘さんたちを危機にさらしている 悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃないあなたたちヤクザ違うかね今頃堂島組は立花さんを拷問にかけているはずだ牧村誠を捕らえるためにしかしだからといって我々が堂島組に直接手を出せば アジア街はもはや東上界から存在を許されない場所さえ分かれば俺が行く俺が必ず橘を救い出すそのためにあなたを手当てしたどれだけ傷が痛もうがあなたにやってもらうほかない望むところだ結 では立花さんが見つかったら連絡するそれまでは彼の妹についててやり 飛龍探したぜた今 <laughs> あいつも今頃落ちんだるかもな錦山錦もうてめえの味方はどこにもいねえ 桐生立花は今久世の兄貴が拷問それでもまだ立花は今どこだ俺ら下っ端には知らされてないもし知ってても教えられねえいやー面白くよし俺らが見届け人になってやるなんだと お前の手柄にしてやるぞ錦山極道ってのはどいつてめえ俺のこと言ってんのか殻の一粒は直堂島の手に落ちる俺がそんなのを黙って見てると思うかえ違うか 何してんのか分かってんのか言ったはずだ今俺に手を貸せばお前はうるせえ俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだおめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ錦覚悟しろよ 俺は一生おめえにつきまとってやる <laughs> そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな 暴れてやろうぜ兄弟ああ ほんと負ける気がしねえよお前と一緒なら <laughs> そいつはこっちのセリフだ錦これから西公園のホームレス街に行くん牧村誠をそこにかくまっている立花を取り戻そうか さあ行くかおい桐生ベルバンをしてんのおいおい面倒だなか文句あった h 気をつけろよちょっと待てよ、うん、危なかった最近の痛く電話するよおい桐生ええー、よかったじゃん いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ 桐生おめえ今までよく生き延びたよまったく大したもんだ運が良かっただけだ俺一人の力じゃねえよく生きててくれたな兄弟 <laughs> 分かった二人とも状況を説明させてくれ少し長い話になるかな兄が時島組にさらわれたそんな兄って立花えこの子殻の一もの持ち主だろう その二人が兄弟ってどうなってんだいっぺんに聞くなとにかく今は立花を取り戻すことだなんでやっと会えると思ったのに立花をさらったのは堂島組の渋沢の指図だ渋沢大阪で俺たちを襲ってきたやつだ 堂島組若頭補佐の一人今そいつが堂島組を動かしているってことらしい堂島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよねすまない俺があいつを守ってやれなかったでも必ず連れ戻す俺が 命に変えてもアジア街の顔役からだ電話してくる俺も行くぜ桐生さん兄をお願いしますお願いお願いだから分かったすぐに会わせてやる 必ずな。急ごうキルアジア外から立花の居場所を聞くんだすぐに電話しねえとああアジア外の顔役ったら信用できるのかああ俺は立花が連れてかれた後アジア外で倒れてた あの人が敵なら今頃俺はもう生きちゃいなかったはずだそれに俺に立花を助けろと言っている 立花の居所はつかめたか空の一坪に隣接しているハイビルだ七福通り沿いにあるクレッシェンドビルクレッシェンドビルだな人数は7人程度ただクゼは渋沢の命令で動いているようだそのよほど後がないらしい分かっている立花さんを頼む 立花分かったとりよしや牧村誠はずっと立花のことを探してたのかああ蒼天堀で兄のことを探し回ってたらしい じゃあ次6本目行こうかああ7本目もまとめていっちまった指先は神経が集中して痛みを与えるのに まあな手の指と合わせて残りたったの8本全部潰れるまでに私の口割れますかなめやがっていい加減開けやおら牧村誠はどこだっつってんだ 私に泣き入れてないでちゃんと仕事しないと渋沢さんに怒られちゃいますよあなたも後がないんでしょうクゼさんこの野郎殺しちまったら何も聞き出せねえだろうがてめえを殴るしか脳がねえのか あと少しで口はありますよこいつはまだわかんねえのか拷問が通じる男じゃねえよいい加減他の手考えろはそんなもん俺ができるわけないでしょああ俺はね兄貴人間殴んのがたまんねえから極道やってんです兄貴だってそうでしょ 極道に頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですかそんなんだから何度も下手打つんでしょうが誰に向かって口聞いてんだ、てめえを見てて思い出した俺が自分より強えと思われるやつを殴るためにずっと極道を張ってきたんだてめえみたいな三下と 一緒にするなちょっと何する気ですか情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちゃこの俺がいい悪いもんだてめえ笑ってんのかおい 何見てんだ俺てめえらなんでここは。 かいなるようになっちまうもんだな。 遅くなった謝ることありませんよ桐生さんおい立花よせ妹がすぐそこまで来てるんだずっと会いたかったんだろ今連れてきてやる錦頼む誠をここに分かった 立キリウスラオグエを操ってんのは堂島宗平ですなんだと 立花なんだこんなことにこんな立花お前の妹は必ず俺が守る約束する絶対に守るからな 途上界に戦争知ったことかキリ女を渡せ東条界全部を敵に回す気か牧村誠に指一本でも触れてみろ俺が東条界を潰す 取り残らず叩き潰す お兄ちゃん 牧村誠の行方はただ一人の味方だったリーの死とともに消え去った真島は佐川西谷といった誠を狙う勢力とともに彼女を連れ去った白いスーツの男を追う間もなく浮かび上がってきたのはかつて真島もその一員だった 登場界の影彼らはすでにカムロ町の不動産屋を使い密かに誠をカムロ町へ立たせていたのだった彼女を追うため蒼天堀という檻を出ることを許された真島はかつて自分が極道として生きたカムロ町を目指す ただし真島に課せられているのは今なお牧村誠の殺害に他ならぬ